naenda kununua, nakuta mzungu analea amelewa na anafanya eh, kashangaa, wazungu mzungu analewa yani <laughs> yani nitimule kusudi nitimize ili kwamba mkazae muongezeke, sababu akatoa padre padri hawazai, <laughs> natoka kwa msichana uh-huh. kwa hiyo ni barua ya mapenzi uh-huh. maana anaonekana anakutana na msichana fulani, wakija store wale wasichana ambao wanapikia mapadre makanisa mawili ya mwanzo, mm. nilikuwa naenda kama kanisa mawili tofauti, naenda asubuhi Methodist, jioni naenda kanisa lingine. Ile kanisa limeuzwa tena, limeuzwa limekuwa msikiti. Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari pamoja na matukio.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 zaidi kwa kazi nzuri ambayo unaifanya. Asante, asante kwa wanaokutazama nafahamu wengi wamesha kuona sehemu mbalimbali hata mimi kama ambavyo nilikuona awali yeah. lakini kwa ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza mm. Dr. Prince Katega wa pili ni nani? Okay, mimi ni okay, jina umeshasema mimi Dr. Prince Katega wa pili. Ya ile Prince ni ni Kiingereza cha Kihaya Mulangila. Ndi. Mulangila yani ni mwana wa ufalme. Yes. Ndio inakuwa Prince kwa sababu watu wengine wanaitwa Prince kama vile jina. Ya. Kwa hiyo mimi ni mwana wa ufalme. Huko e, mkoa Kagera kuna kuna falme moja inaitwa Kiamtwara, Kiamtwara Kingdom. Mm. Kwa hiyo mm. mimi niko katika hiyo hiyo royal royal family. Na hili nalisisitiza ya nimesema leo Royal Family, tuna kitu kinaitwa Royal Tour ya tunaye uh, Paramount Queen Hangaya Samia sulu Hassan the President of the United Republic. Na bwana malaumu sana waandishi wa habari. Mm. Nasema na, natumia pia chombo hiki kusema kwa nini hiyo title yake hatuisemi? Ndio maana mimi ya Prince lazima niseme. Sasa huyu rais wetu ni Paramount Queen ndio Hangaya Samia President of the United Republic. Sasa bwana iache ile. Eh? inataja tu jina wanataja tu president ya, lakini ana cheo kingine ambacho ni kikubwa zaidi, kwa sababu kile hata retire, unajua ndio hii ya urais tunajua tunamaliza hapa 25 anapata tena mitano. Baada ya hapo atakuwa ame staff president, lakini huu hangaya huu queen hakuna kuritaya. Kwa hiyo hicho ni cheo lazima tukitaje. Naomba unayenisikia eh, kupitia Tiki TV, <laughs> kama ni kiongozi wa serikali, hakikisha mnarekebisha eh. Ah. Mbona kama mbona mbona Nyerere anaitwa mwalimu eh, mm. Wanaenda kumuita kumwita mwalimu eh, mtu akiwa sijui dokta Jakaya wanasema dokta. Sasa kwa nini hamsemi kwamba yeye ni paramount Queen eh, hata kama mtaki paraon sema Queen Hangaya Samia the President of the Republic of Tanzania. Ya, kwa hivyo yani kwa Kiswahili malkia ni malkia mkuu. Malkia mkuu. Ya, Hangaya. Kwa sababu kuna malkia wako wengi wengi mm. lakini yeye ndio mkuu. Malkia. Kwa hiyo kwa hiyo kwa Kiswahili tu tunaita eh, malkia mkuu rai, eh, Hangaya Samia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Malkia mkuu. Ya. Hangaya, Hangaya Samia. Samia. Ehe. Malkia mkuu Hangaya. Samia Suluhu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hey, mnambania jamani. Mimi okay, tena hili nimesema. Mimi ni uh, katika kujitambulisha zaidi kwa wale ambao wananitazama kwa mara ya kwanza mm. Mimi ni mwanaharakati wa ukombozi wa fikra ya Mwafrika, fikra mm. mindset. Mimi kazi yangu, jukumu langu, zingine nasema utume wangu ni kubadilisha mindset ya Waafrika. Our minds are set wrong, lakini ni makusudi, sio kwamba ni bahati mbaya no wazungu wamefanya hivyo. Sasa what I ni kwamba ni, ni CEO wa na mashirika mawili, moja ni United Kingdoms of Africa ndio yeah? yani muungano wa falme za Afrika. Ndio maana hili linaniuma sana la Hangaya Samia, kwa sababu yeye pia yumo, yeye ni mfalme, ni, ni malkia. Kwa hiyo sisi tunataka wafalme wote na malkia wote wa Afrika tuungane, tuwe jambo moja, kwa sababu wale Mungu huongea kupitia wafalme. Mm. hasa ambao wanafuatilia dini za Kiislamu na Kikristo zaidi hizi mbili mm. ya, tunaona kabisa maandiko kwamba Mungu anaongea eh, hata kule Misri unaona Mungu anaongea na Farao ya mm. anamletea ndoto na Farao kwa sababu anajua yeye ndio kiongozi hawezi kuruhusu ndoto ipite tu mm. ya, lazima atafute mtu wa kui, eh, wa, wa kuinterpret ile ndoto maana yake nini na kuna moja story moja ambayo ni eh, inajulikana sana mm. kwamba aliota mambo sijui sijui vitu saba sijui ng'ombe mm, nini ngombe, yeah, yeah. Eh. Saba, onene, mwisho yeah, mwisho akatafuta mpaka mfungwa huko gerezani akaja kuinterpret ile ndoto na kweli akatekeleza akasema ah, kutakuwa na shibe miaka saba afu na njaa miaka saba. Kwa hiyo akajenga maghara. Unaona ni story kubwa ile ambayo ndio inaonekana mpaka na Waisraeli wakaja kutafuta chakula, kwa sababu wao wanaonekana mfalme wao walikuwa wajawa na mfalme, <laughs> walikuwa hawaoteshwi. Okay, what I want to say ni kwamba ni muhimu sana hawa wafalme tuwajali. Wale ndio wanaleta mwongozo, mwelekeo, dunia inakwendaje. Mungu huongea na mfalme, sawa marais hao, kwa sababu wanachaguliwa tu kwa kura, lakini mfalme. Kwa hiyo eh, Malkia Hangaya Samia lazima tumzingatie, cheo chake tukitaje. Kwa hivyo mimi niko na hiyo shirika United Kingdoms of Africa, tunatana na YouTube channel yangu, ukiingia kwenye United Kingdoms of Africa, Africa. lakini kaya ka sio ya ca mm-hmm. ya utapata habari zangu, hata ukiingia tu katika Facebook katika wa pili ya utalipata. Kwa hivyo lingine ni jitambue Afrika. Kwa hiyo tunataka tujitambue, tujue tunafanya nini. Sawa. Prince Katege wa pili amezaliwa huko Bukoba. Bukoba. Yeah tunaweza kufahamu ni, kwa, ni wa pili kwa maana ya kwamba kuna prince mwingine mkubwa. E, babu babu babu, yeah, babu ndio Katege wa kwanza. Babu ndio Katege wa kwanza. Yeah. Ina maana mpaka sasa hivi mfalme yupo ndio maana yake bado upo kwenye prince. Yeah, yeah, mimi naendelea kuwa prince sana tu. Alafu mfalme asipokuwepo ndio tutakuwa na wewe mfalme Katege. No no no, kwa line ilivyo mm Uh, mimi kuwa king ni ngumu sana yani inabidi wafe watu kama 400 labda <laughs> yeah lineage kwa sababu mimi baba ni mdogo mm. eh, kwa hiyo wale wa mkubwa wale ndio wana pata uking ya sisi tunaendelea kwa ya prince na mimi sitaki sitaki wafe hao kwa hiyo mimi mimi prince unanitosha <laughs> yes sawa historia yako kuanzia pale nyumbani mpaka ukajikuta katika harakati hizi nianze na nyuma kabisa tuanzie kabisa yani hata ikiwezekana umezaliwa mwaka gani kama itakupendeza kutuambia yes mimi kwa sababu najua siri na ukuu wa namba Naam. kutaja nimezaliwa mwaka gani na nini kuna watu wanaweza kavuta nyota yako mambo yakawa sio sawa kumbe <laughs> yes sawa kabisa kwa sababu kwenye kitabu changu hiki nimeweka kuna sura ya sita nafikiri ukuu wa namba na namna ya kujua kwa hivyo lakini kwamba of course nazidi miaka 60 tangu nimechomoka kwenye tumbo la la mama mm. eh, mlangira kazi eh, tibagororo wa mm. Bitegeko yeah. Kwa kupenda tu umri ni kwamba mimi nazidi miaka 63 sawa yeah, lakini numbers natakiwa kubaki nazo. Kwa hivyo nimezaliwa hapo Katoma kijiji mm. mbali 7 miles kama miaka saba hivi kutoka Bukoba town mm. ya nika mimi kweli nawaambia watu, hata wewe kwenye simu tumeongea kwamba Mungu aliniteua nikafanya kazi nayoifanya sasa. Ndio. Ndio maana akanipitisha kwenye maisha ambayo si ya kawaida. Ndio. Nikiwa darasa la nne, ya nilipelekwa seminari ya Kikatoliki. Mm. Imagine I was 11 nafikiri, nilikuwa umri kama 11 nikaenda seminari ya Kikatoliki. Kule nilichoenda kufanya ambacho natambua sasa, ndio maana nilipelekwa ni kujua Kilatini. Mm. Mambo mengine tunajua masomo ya kawaida lakini Kilatini Mm. Ukikutana na watu elfu moja ukimpata wawili wanaojua Kilatini utakuwa umebahatika. Kwa hiyo mimi ni mmoja wachache ambao wanajua Kilatini kidogo. Kwa mm. miaka mitano nimesoma Kilatini. Eh, tangu darasa la nne nilimalizia huko lakini tuseme official la tano mpaka form 2. Mm. Kabla sijatimuliwa huko. <laughs> Ilikuwaje? Yaani nitimulia kusudi nitimize ile kwamba mkazae muongezeke, sababu wakati wa padri hawazae. Kwa hiyo nikaonja tu huko nipate Kilatini alafu hiyo scenario ya kutimuliwa. Bluff ya ni ajabu mm. sikufanya kosa lolote mm. lakini padre mkuu father eh, naitwa Kaberwa Marcel, namkumbuka sana, ni rafiki yangu sana sasa hivi mm. Alini, yes, yuko ndani ya mwili mm. Ni rafiki yangu sasa hivi, hata nikiposti vitu vyangu hivi anavipokea, so eh, wewe lakini wewe kabla wewe ndio umenitengeneza mm. <laughs> yeah, um, seriously sijaifuata mtu kuniuliza swali hili. Asante sana Shayo. Naam. Yeah yani hii um, ulivyoniuliza ndio maana nimekuliko nasikia raha kabisa kueleza kwa sababu uone kwamba nilifika tu kule nijue Kilatini afu nitoke. Sikufanya mm. kosa lolote. Eh? Jana yake alifukuzwa mtoto kijana mmoja na juzi yake alikuwa amefukuzwa mwingine. Mm. Kwa siku hiyo ya, ya tatu mimi ndio nikaitwa ofisini kufukuzwa. Padre alisema bwana, tunaona unajitahidi sana kutii sheria za hapa, lakini unaona unaji anasema unatumia nguvu nyingi. <laughs> yani kama vile ninafanya tu kujilazimisha nitimize. Nikambia ndio, mbona mimi naona kawaida tu. Kwa nini kanaonekana anaona kama mjanja sana hivi kwamba maybe naficha sana, ndio maana hawawezi hawakuweza kugundua kosa mm. Lakini wale wengine waliotangulia mm. walikuwa wamekuta na makosa, lakini wakasema mbona tunaonekana mko group moja eh, kuna kama kikundi hivi ambacho wenzako wana makosa, wewe hauna kosa. Mimi sina, afu naonekana eti mimi kama ndio kiongozi <laughs> serious. Kwa hivyo kaza bwana, tunaona yeye aliniambia naona unajistesa sana kutimiza masharti hapa, kwa hivyo bwana, tumeona ungeondoka ili uende mahali ukaishi kwa, kwa uhuru mm. Da, nilisononeka sana basi kesho yake asubuhi nikapanda basi kwa rubia Seminary mm. nikaenda Katoma kwetu, baba hakukubali. Au wenzio walikuwa na makosa gani kwenye kikundi hicho? Mmoja alikutwa na barua mm. <laughs> anaitwa Kafunga, tunamwita mtoto wa mzee Kafunga mm. Ndokumba alikuwa anacheza mpira mm. back back number 1 sio number 2 mm. Sasa alikuja mtoto ameshika karatasi mm. akakimbia mpaka na mapande wako pale wanaangalia mpira kule ma, time sports everybody anakuwa uwanjani mm. Kwa hivyo katoto kakakimbia kakamfikia kakamkabidhi karatasi mm katoto kwa kijijini, maana ile shule iko kwenye around the village mm. Rubia huko. Basi padre mkuu naye eh, alikuwa hapo hapo, akamwita leta, njoo njoo, kuchika kumbe ni barua natoka kwa msichana uh-huh. <laughs> kwa hiyo ni barua ya mapenzi uh -huh. yeah, that was very sad moment definitely. Sasa ukaona kwa ala, kumbe huyu anatoroka na nini na nini. Kwa hiyo jioni wakamtimua. Kwa hiyo barua iliashiria kwamba wazi kwamba ametoroka eh, au anakwenda yes, sijui ilikuwa imeandikwa nini, lakini iliashiria kwamba inatoka kwa msichana. Barua ikaletewa kaletewa ya sasa, yule msichana sasa anaandika maybe labda juzi ile sasa ah, nini kuja tena nini something like uh -huh. Sasa kwenye kikao mapadri jioni walipo discuss kumfukuza, ndio ikaja scenario hiyo kwamba hmm, mwingine akasema, lakini mimi kuna mwingine huyu eh, ana naye kamuona kwenye mazingira pale shuleni kwamba anaonekana anakutana na msichana fulani wakija store, wale sana ambao wanapikia mapadre, ikaonekana ah, na yeye kumbe ameshaona mara mbili mbili, naye wakasema naye tumfukuze. Sasa katika kudiscuss wakasema kile kuna kigrupu wanangu, watu wana kigroup cha watu watano. Kwa hiyo tukaonekana tuko watano na mimi naonekana ndio mkubwa wao, lakini hakuna mtu amesema chochote kuhusu mimi mm. kwa sababu hiyo nilikuja kuambiwa baada ya baba kukataa kwamba unanidanganya, wanafukuza tu. Akasema twende shule, kaza twende. Kwa hiyo tulirudi shule mm -hmm. yeah, sikumbuke after how long maybe a week or so mm. make baba alikuwa nataka sana nime padri mm. wakati wana na kakaangu yuko seminari pia mm. basi tuka tukarudi pale kabla tuende kwa mwalimu mkuu tukaenda kwa unakuwa na spiritual director mm. yeah, unachagua padri mmoja ambaye anakuwa na kudirect spiritually kwa hiyo tukaenda kwake yule akamwambia ukweli kabisa ah, kwamba akasema hata mimi nilishamueleza huyu kwamba hivi vizuri na na huyu rector tunamwita rector padri mkuu mm. ya yeah, hivi vizuri kwa hiyo akamaliza kusema. Kukwambia wewe. Ya, huyo huyo alishaniambia. Mm. Lakini mimi nilikuwa nasikia natamani kwa Mhm. Mm kwa hivyo baba akaridhika kwamba kweli hana kosa, lakini naona yani haendani vizuri na, na mkuu. Kwa hiyo ni kweli hatukumuona na kosa lolote. Akasema lakini madamu anapenda, mpango aende, kuna shule inaitwa Ihungo Secondary School mm. Asema pale kuna mm. tutamconnect asome pale, akimaliza form 4 anaweza ile seminary ya Ntungamo, madamu kupenda. Basi baba tukatoka. Kwa hivyo ndio nilivyotoka huko, lakini kumbe Mungu alishajua ushamaliza wewe, ushajua Kilatini ondoka. <laughs> Basi nikatoka nikaja Tambaza High Secondary School nikaendelea. Ya. Kaisha form 4. Mm. Madamu umeniuliza acha niseme. Ndio. <laughs> Nikaisha form 4 na mimi nikasema sitaki kuendelea shule. Mm. Ya. na saba nilimaliza form 4. Sikutaka kwa sababu nilikuwa wakati nasoma nilikuwa shaona ah, unaweza kupata hela baada bila madarasa. Na hili nalisema kwa, kwa faida, kwa sababu wanasema siku zote mm. mitaala yetu haiko sawa mm. E, yani wanakukadirisha mavitu tu eti ujue sijui e, mlima Kilimanjaro na mita ngapi sijui China kuna mito mitatu wang ho sijui yang na sijui inakusaidia nini kwenye maisha eh? Ujue wanatufundisha mambo ambayo sio tija. Unatoka mm. pale unamaliza chuo kikuu ndio unaanza kutafuta hata ajira lakini hauna, hauna skills zozote. Kwa hiyo hii mimi naisema siku zote kwa waziri wa elimu, watu wa mitaala wote, tufundishe watoto kujua mambo ya kufanya tangu hata primary school. Kama unafundisha kushona au ujenzi, imagine mtu anaanza kushona akiwa primary school, angalau anaweka kishikizo, anaanza kupinda eh, nafikara nne na nini, anaweza hata akakata sketi au shati. Akifika form 4 atakuwa tayari ameshakuwa designer. Mm. Akienda chuo kikuu sasa huyu akitoka hapo natakiwa wampe mmempa mkopo asome, lakini sasa mkopo ule umepotea kwa sababu hana cha kufanya. Lakini ingefaa kwa ah, okay, darasa lenu mko ngapi? 30. Basi nyinyi au mjigawe mara mbili, wanawapa hela pia ya kuanzisha mradi wa ushonaji eh, au kama ni fundi seremala tayari mnajua kufanya useremala. Yeah. Mm. Shule za VETA mimi ndio shule. Hii mambo ya kwenda tu chemistry, biology, physics, chemistry nini historia we are wasting people's time, ni energy inapotea, natoka hujui cha kufanya <laughs> yeah, unakuta umejifunza chemistry na physics, baadaye unakuwa mpasha habari. Huyu kasoma hivi, unakuta mwisho anaishia kwa eh, uh, marketing. We are wasting our energy. Unajua mambo ya mfumo huu wa elimu ulikuwa ni wa wazungu, wakoloni wao walikuwa na benki zao, wao wanatayarisha watu wakuja kufanya kwenye banks zao, wanatayarisha watu waje wakafanya kwenye hospitali zao, yeah? lakini they don't teach us skills yeah. mm -hmm. Kwa hivyo mimi nilisoma huko nikagoma, nikasema sitaki yeah. Mhm. Mm Serious nikaingia mtaani ambazo umezitaja. Yeah. Yaani nilianza kushuka mapema. Mm -hmm. Kweli 77 Disemba nimemaliza hiyo form 4. Mhm. Yeah, lakini mwaka 80 nishanunua gari. Eh? Oh, <laughs> hiyo safari ilikuwaje hapo katikati ndani ya miaka mitatu? Kuna watu wamemaliza shule miaka kumi yeah. kumi na na wengine miaka mingi tuna bado yeah, niliandaliwa hivyo, ndio nimeandaliwa niishi maisha tofauti nipite baada, baada ya ku, kuacha shule sasa yeah, of course nikasoma evening classes uh, accountants mm. yeah, ingati kwenye form 4 huko nilikuwa nasoma science mm. <laughs> kwa hiyo mambo ya economics na nini commerce nilikuwa sisomi kabisa mm. lakini zizo ndio watu wameanzisha mambo ya uhasibu yalikuwa hayapo mm. basi unasoma jioni tu nikasema natafuta direct employment nienda tu nikaajiriwa sijui ofisi mbalimbali na kama miezi mitatu natoka naenda huku mm. nasoma jioni ya FM pale angapata certificate na bose national booking certificate mm. straight una shoot mshahara unaanza karibia chuo kikuu mm. <laughs> baada ya miezi sita tu kufanya mtihani mm. baadaye nikafanya NAD part 1 national accountancy diploma part 1 basi lakini navyo kaacha nikaenda Ulaya, nienda Ulaya nikiwa miaka mbili nikaenda Uholanzi. Safari nikaishi huko yeah? mpaka unatoka kwenda huko ilikuwaje? tafuta visa makini kasema ah, kweli lazima niishi Tanzania tu. Yaani nilikuwa siku zote naishi naishi yani kwa mambo ya tofauti. Mm. Yaani kaamua tu. Kwani siwezi kwenda Ulaya mimi nikaamua kwenda tu nikamwambia rafiki yangu alikuwa anajifunza mambo ya urubani wa ndege. Mm. Foka friendship ya Tanzania ndio imeanza anza kushamiri. Mm. Ya nikamwambia mimi ninachotaka mtafutie apartment tu. Ila mimi nitajua mwenyewe. Mm -hmm. Ya kweli nilikuwa na mapikipiki nikauza nikapata ticket nikapata hela kwenda nayo. Nikaenda kazi mtaani huko. Wakati unaenda ujui unaenda kufanya nini? No, nilikuwa najua naenda kuishi tu Ulaya. <laughs> Basi. Yeah. Kulikuwa hakuna ugumu wowote kwa sababu sasa hivi watu wanakwambia ah, ugumu mkubwa sana sana. Mm. Kwanza kupata tiketi. Unapataje tiketi kwa sababu ni foreign currency? Mm. Ilikuwa lazima ikulu wa decide wakae kikao wapange. Eh, huyu anaenda kufanya nini? Eh? tunapataje faida katika safari yako? Kwa hiyo ikabidi tuko watoto mjini tena tuka, mm. tunajua namna ya kwenda behind tukafanya nikaenda sasa hata pasipoti kupata ilikuwa ni issue kubwa ungetuambie ulichokifanya ya lugha inatosha kwamba tukafanya mishe yani, ujanja <laughs> yes yeah. kujiongeza yeah nikajiongeza kabisa nikapata ticket nikaenda Afrika Uingereza nikalala siku moja kesho yake nikaenda Uholanzi nikapiga huko maisha kwa hivyo ninachojivunia kama nilivyosema seminari nikajua Kilatini. Mm. Sasa Uholanzi, jambo ambalo niliona likanifanya nikaanza kuona kumbe wazungu ni watu wa kawaida. Cha kwanza kilichoshangaza ambacho nasema hata sisi, mimi na wewe mtazamaji, tumetengenezewa kuwaza kwamba mzungu eh, ndio ndugu ya Mungu. Nafikiri kwa sababu nipaka hata hapa sinema, hata mwenye kitabu changu nimeweka sura, yani chapter inaongelea kuhusu kwamba Yesu haiwezekani kwamba alikuwa mzungu. Yeah. Hmm. Tunaweka picha ya huyu nani eh, nani huyo Deacon eh, Brian Deacon Brian Deacon nimemweka picha yake tunaambiwa ndio Yesu tena yeye analalamika kila siku, jamani, mimi kwanza hata sio Mkristo. No, na ndio hiyo mindset because mm. it wrong. Sasa mimi la kwanza bado nalishuhudia sasa mm. nilipofika pale eh, Uholanzi, Uholanzi, yes mm. Maastricht nikakuta mzungu yuko pale tumeenda kununua tulikuwa tunaenda kununua drink au kama tulikuwa tunanuaga mambo ya sinzano yuko very expensive kule kakuta bei rahisi naenda kununua nakuta mzungu analewa amelewa anafanya eh, kashangaa wazungu mzungu analewa yani <laughs> ya wana sema siku zote kwa hiyo inaonyesha kwamba tumeshatengenezewa fikra kwamba mzungu hata akinywa pombe hawezi kulewa hmm, kwa sababu wao kaanza kushangaa kwa nini amelewa nilishangaa yani analewa sasa hapo ndio nilianza kujua taratibu nikaanza kumbe mzungu naye ni mtu tu kama sisi lakini ya na miaka 22 hapo naishi Dar es Salaam nini lakini sijawahi kuwaza kwamba mzungu anaweza kalewa mm. kwa hivyo unajua hata wewe mtazamaji kuna mambo unahisi mzungu hawezi kufanya kwa sababu wametufanya tumuone mzungu ndio kiongozi e, mpaka hata wanavyotuambia kwamba mtu wa kwanza kuishi tunahisi ni mzungu, kumbe sio kweli mm. watu wa kwanza wameishi hapa Tanzania. Tanzania leo bonde la Ufa, Rift Valley, tuna ushahidi wa miaka milioni nne, tuna nyayo pale tuna mm. skeletons eh, kwa mfano ya Ethiopia kuna skeleton 2.5 million yes old mm. eh, tuna sisi fuvu lile ambalo tumelizoea eh, eh la vai Gorge yeah? mm. 1.83 sasa wanatuambia Eden ni Iraq huko ndo Adam na Eva. Sio kweli. Sasa hiyo ndo imetufanya tufikiri isivyo sawasawa kwamba Mungu aliumba mzungu. Actually niseme um, Ushahidi ni kwamba Mungu hajaumba mzungu, Mungu ameumba Mwafrika mweusi t jet black mm. hapa wakatembea wakaenda huko kusini huko Zimbabwe, wapi wapi, South Africa, Mali, Songhai, wakaenda mpaka um, Morocco, Mauritania, wengine wakapanda Kongo, wakaenda wapi, Uganda, Libya, Sudan, Misri, wakaishi watu wote wakaishi Afrika mm. wakati hakuna mtu mwingine yoyote duniani kule Asia, Australia, Europe, Amerika kaskazini na kusini kulikuwa mna watu mpaka tu miaka elfu hamsini iliyopita mm. kabla ya hapo watu wote walikuwa Afrika kwa lazima tujivunie sisi kuwa wa Afrika. Ya ndio ukuu wa Afrika. Eh, maana kitabu kinaitwa Ukuu wa Afrika uliofunikwa. Yajue mambo tisini kati ya mengi muhimu ambayo wazungu hawataki ujue. Kwa hiyo wazungu hawataki ujue kama sisi ndio tuliumbwa. Wao ni matokeo kabisa melanin. <laughs> melanin ndio pigment inatia rangi kwenye ngozi. Ya. Kwa hiyo wale ni albino. Mm. Yeah, serious. Kwa hiyo albino ni ndugu zetu, rafiki zetu, lakini ni bahati mbaya, ni athari ya ngozi, kwa sababu walikaa kule Caucasian Mountains kusini mwa Urusi wale waafrika ambao waenda huko sababu wamesambaa baadaye baada ya 50000 years ago watu wakasambaa kwenda australia wakaenda wameenda mpaka america eh, columbus anasema red indians sio red indians they were blacks wanaitwa the moors walitoka morocco na mauritania ndio wanaitwa moors mm. yeah na tuna ushahidi ya mambo ya tuna ushahidi ukienda mexico tuna ushahidi utaona olmec ukitaka kuguga andika olmec o l m e c mm. utaona masanamu yanajitokeza nayo hata hapo kwenye kitabu nimeandika ya watu weusi, masanamu makubwa kabisa no. Kwa hiyo kote America, Mexico, wote ukienda hata China utakuta ushahidi wa kwamba watu waliokaa kule mwanzo ni weusi. Angalia hata sanamu ya Buddha, si unajua Buddha? Yeah. Yeah. Google muone Buddha utaona. Unaona kabisa eh, unasema eh, full lips, eh, flat nose, kinky hair, unaona? Mm. Mwafrika. <laughs> kwa hivyo dunia ilijaa Waafrika, ndio Mungu alivyokusudia, lakini bahati mbaya wale waliokwenda huko Caucasian Mountains wakanasa kwenye, kwenye milima ile barafu, walikaa kama miaka 9000 wamenasa huko. Kwa hivyo definitely wakaanza kupoteza melanin, wakawa wanashindwa kutoka ya, yani ilikuwa ngumu sana, hali mbaya sana ya hewa baada ya miaka 9000 tisa ndio wakaanza kutoka toka, wakaja kukutana na Waafrika wengine Ulaya, wakaanza kumix. hapo ndio zikaanza hizo shades Arabu, unaona baadaye unaona wa China lakini originally Mungu alikusudia tubakie tukiwa kama sisi. mm -hmm. kwa hiyo nilikwenda, umeanza kuyagundua ukiwa Holanzi pale. Yes, Holanzi ni ah, Holanzi niligundua tu hilo <laughs> la kwamba wazungu ni watu wa kawaida. Yeah. Mhm. Haya mengine ni baada ya kwenda Uingereza. Ukarudi Uingereza kutokea Holanzi Hapana, nirudi kwanza Bongo hapa nikaishi sana tu, lakini baadaye nikaenda Uingereza 2001 ndio nikahamia kule. Mm. Sasa nikaa elfu na mbili nadhani elfu na tatu ndio nikawa introduced kwenye ukweli, nikakutana na watu wanaitwa eh, Pan African Congress Movement members eh, wana ya yaani nilikuwa naishi Birmingham mm. mm. kwa nikakutana na weusi sasa, weusi ambao walipelekwa huko, bibi na babu akapelekwa Ulaya na Jamaica na Amerika wakafanywa watumwa mm. kwa hiyo watu wakazaliwa huko. Kwa hivyo sasa wale wanaujua ukweli, kwa sababu wana uchungu na Afrika, wanajua wao ni weusi lakini hawajui kwao. Kwa hivyo akasema lazima tufuatilie. Kwa hiyo watu wengi wakaanza kusoma kujifunza kutembea kupata ukweli ili kuaje sisi tukaja huku mm. je sisi tuliishi vipi mm. kwa hiyo sababu wanadanganywa kwamba ah, nyinyi namna maana nyinyi ni watumwa tu wakagundua pana kumbe sisi sio watumwa sisi ni watu huru lakini tulitekwa nyara na wazungu tukaletwa sasa wale wakaanza kujifunza kuijua kweli, wakaanza kusoma vitabu, kumbe vipo vya ukweli, lakini havifiki kwenye mashule yetu Unasoma vipo, vipo yeah. Kwa hiyo tukaanza kila mikutano eh, wanakuja mascholars mbalimbali wanatupa lectures wan, wanaweka na vitabu, tukaanza kununua vitabu, tukaanza kusoma, ndio nikaanza kuona wow. Katika vitabu vile vya mwanzo kimoja ambacho huwa sikiachi eh, mm. kinaitwa eh, Nile Valley Contributions to Civilization mm. yani namna ambavyo Nile Valley eh, au mto Nile, Nile yes lile bonde la eh, ilichangia katika, katika ustaarabu wa dunia wa dunia wa dunia uh-huh. yes wow yani se mind blower ya kimeandikwa na eh, Dr. Anton Browder Browder B R A W D E R mm. Google kikipata hicho kitabu utaanza kuwa kama mimi kidogo kidogo uh-huh. <laughs> yeah, huyo mtu bado yuko kwenye mwili mpaka sasa na ameshapewa hata na license. Sasa hivi anaendelea kufanya excavations huko Misri. Ni yeah. black man. Yeah, yeah, yeah. Mimi mambo ya wazungu sisomi kabisa. ya, <laughs> yeah, once bitten twice shy. Yaani ukishafanywa <laughs> faniziwa na mtu alafu kaanza kum, kumtegemea kum, utakuwa wewe una matatizo. Mm. Wametufanya Mm. vibaya wazungu tangu tumekutana nao. Mm -hmm. Ya, Yeah. Na tumeweza kuvamiwa tangu 500 uh, BC walikuja Persians pale Misri wakatawala, baadaye Wagiriki wakaja 332 wakiongozwa na Alexander wa pili mtoto wa Philip wa Macedonia, unamwita eti Alexander the Great. Mm. The Great gani? What, what is great about him? Eh, ni barbarian tu. Mm. No. Kwa hiyo wametutawala miaka mingi. Kwa hiyo sasa hicho kitabu nakikumbua one of the greatest books, lakini tukaanza kusoma vitabu vya watu mbalimbali na, na DVDs unapata za watu mbalimbali akina pastor uh, kwa mfano moja wawili ambao na, na, na, na na waheshimu sana au na wahusudu sana. kwa anasema mzee Mwinyi akasema hmm. wahusudu kwa anamwambia uh, eh, eh, JPM mm. ya kuna moja anaitwa Bishop Carlton Pearson mm. alikuwa bishop wa Pentekoste kwa miaka arobaini hivi lakini alipogundua kweli akaacha, ameacha <laughs> Kristo. Hmm? <laughs> ya sasa hivi anafundisha na anasema I don't regret actually ni mtu mmoja wa ajabu. Alikuwa askofu. Yes, askofu wa Kipentekoste. Mm. Carlton C A R L T O N Pearson ni P E A R S O N. Mm. Kimgugo. Mtu ajabu. Actually mpaka imagine umecheza sinema ya maisha yake wakati bado yuko kwenye mwili. Unajua mara nyingi watu wanacheza sinema za watu wakisha kufa au ndio sisi tunasema kustaafu dunia. Mm. Lakini imagine mpaka wanacheza sinema yake bado yupo hivi wakati yuko yes ni mtu wa ajabu sana mm -hmm. penda na kuencourage mtazamaji wa Tiki TV mtafute huyo mtu yeah mm -hmm. kwa hawa watu wote wameninspire nikawa nawasikiliza eh, na maana ni Pentecost bishop amesoma na degree zake <laughs> lakini nafika mahali mm, kaanza kuona mashaka kidogo kusema no tena sema yeah, anasema kanisa lake eh, higher dimensions alikuwa anapata more than 20000 dollars kwa Jumapili moja sadaka mm. Lakini anasema mm, acha naanza kufundisha, lakini anasema sawa, pale nilikuwa na watu kama 3000 lakini sasa hivi nafundisha dunia. Nikasema siwezi kuishia kwenye kusoma vitabu mm. Itabidi haya mambo yasoma niende nikayashuhudie mm. Unajua it was mind blowing kwamba unapata habari ambayo ni almost asilimia 99 kinyume na mambo ulivyofikiri Mm. Na hapo mimi nishaanza umri umekwenda hapo naanza kufika miaka 45, 50, karibu 50. Sasa nikasema pana. Siwezi kwenda kwanza kuambia watu oh, eh, eh, Professor Walter Williams anasema hivi. Sijui Professor eh, Reha, na, nani anasema Huggins? pana. nikasema itabidi mimi sasa mm. na mimi niwe ni professor. nionekane mimi na authority ya kusema mm. ndio niamwaje? mm. nikaamua kwenda chuo kikuu nikiwa na umri wa miaka 50 ndio nikajiunga mwaka wa kwanza chuo kikuu Uingereza mm yani hapo nisema natafuta makaratasi maana watu wanataka makaratasi waonyeshe bada na degree mm. maana sema nikiasema utasema eh eh umesoma wapi wewe ni nani niambie form 4 tambaza <laughs> nikaona Mungu utakuwa sikumtendea haki kwa sababu hmm. watakataa kunisikiliza kwa hiyo ujumbe wa Mungu nilionao watakosa kuupata kumbe mimi ndio nimezembea hmm. kajiongeza kweli ngenda 50 ndo unaanza kuanza <laughs> chuo kikuu mwaka wa 50 ya kwenye mwili mm yeah, nikasoma marketing with events management kamaliza, kaenda masters nikasoma international marketing. Haujataka kusoma kuhusiana na historical ya, ya dunia na, na ah, mtu mweusi? Wakati huo eh, nitakwambia hapo nishajua haya mambo ya historia ya mtu mweusi. Hujataka kwenda kuyasoma kule chuoni? Nilienda kwenye PhD, ndio nilifanya PhD ya African World History. Mm -hmm. Lakini huku kulikuwa nikaona nisifanye tu marketing. Mm. Kwa sababu hata hapa ninachofanya marketing my, my, my story. ndio <laughs> yeah. Na kwenye masters actually ninachofanya thesis yangu niliandika nilifanya hivi. Walikuwa wanashauri wafanye kama vile unafanya swali. Mm. Kwa hiyo swali yangu ilikuwa je, eh, okay niseme kwa Kiswahili kwa Okay, mm. ilivyokuwa kwa sababu ni kwa Kiingereza. Mm. Sema is the Bible still a valid marketing tool for Christianity in the 21st century? mm. nauliza kama Biblia kweli mm. bado ina, ina nguvu eh, ya kueneza market ndio yote ku, ku, ku ya, Ukristo, eh, kueneza Ukristo katika karne ya 21. na moja mm. na ufuzu uruhusi kutoa jibu mm. lakini mm. unaeleza lakini definitely ilikuwa inaonyesha kwamba mm, kama ime, inaanza kupitwa na wakati hivi mm. na ndio maana kwa sababu kwa Uingereza mm. kanisa nililoenda mwanzo mm. Mhm. mm makanisa mawili ya mwanzo mm. nilikuwa mm. naenda kama kanisa mawili tofauti naenda asubuhi Methodist jioni naenda kanisa lingine ile kanisa limeuzwa tena limeuzwa limekuwa msikiti limeuzwa kwa Uislamu yani kuuzwa kwake kuna kwaje ya wameuza hamna hamna wateja mimi ni wanaisha jengo linauzwa lile ya linauzwa uh -huh. eh na sasa hivi makanisa mengi yani kwa kipindi hicho miaka 21 sasa na yafahamu personally makanisa saba yameshauzwa yote ni, ni misikiti mmoja tu ndo almanusu, lakini ikanunuliwa na Wanigeria wa Kristo. Kwa hiyo ya, lakini yale mengine ni misikiti mm -hmm. Kuna mengine mengine mawili wamefanya apartments wanaishi ya hamna Na hiyo ndio result ya hiyo research yangu kwamba katika karne ya moja vijana Ulaya mambo ya kanisa wameacha mm. Ni kwa sababu ya namna eh, kitabu kilivyoandikwa sisi huku mm ni kwa sababu tu watu tunakwenda, watu wanaumwa, wanaenda kupona. Sasa kule ambako kuna free medical care uhitaji kuwa na hela, kwa hiyo ukiumwa unaenda hospitali mm. uhitaji kwenda kuombewa. Naona hapa watu wanaomba kazi, na kuombewa upate kazi, kule kazi zinapatikana, na usipokuwa na kazi bado unapata pesa. Kwa hivyo hata watu they don't mind, msana akipata mtoto tu wanamwongezea pesa. Kwa hivyo huku bado tuna hiyo tuna hiyo kinachotufanya wengi kabisa ukiuliza kabisa na ushuhuda nilikuwa naumwa nimerogwa nini sasa kule waroga mm. <laughs> ya nilikuwa naumwa nikaombewa nikapona kwa hiyo akishapona anabakia kanisani mm. lakini sababu kule watu wakiumwa ya sasa hilo ila sasa tusipo jihadhari na hii ni ujumbe sana kwa mabishops na hasa bishops ya wachungaji kwamba tukitaraji tukitaka tunategemea wagonjwa ah, ndio watu waje kanisani watu wanaokosa kazi ina maana tukipona watu hawaumwi tena unaweza kukuta tunakosa wateja kama vile Ulaya imekuwa sasa, makanisa hayana wateja. mm -hmm. Mimi nilivyoenda kanisani hapo Uingereza nikoenda, eh, of course nikiondoa tu watoto wangu mm. na mke wangu, lakini kwa sababu mimi ndio nilienda mstari wa mbele, mimi nilikuwa ndo kijana, lakini hapo miaka kama 45 Ndio kijana <laughs> eh, hey, wote wazee baadaye wanakufa, wanakufa wakaisha, inabidi ufunge, hamwezi kuwa na kanisa, hamna mweka hazina, hamna ya. Kwa hivyo tukiendelea tu kutarajia wagonjwa eh, ndio watu waweze kuja kanisani. Ina maana wagonjwa wagonjwa kisha wateja wanakosa. Kwa hiyo kwa wote ni kwamba nika Yeah, by the way ah, hapo kwenye PhD sasa yeah. Kwenye hilo swali ambalo uliuliza kuhusiana mm, na kwenye masters, yes, kwa kwenye, kwenye masters. Mm. Ilikuwa ni masters. Yeah. Baadaye uka, ukamaliza ukaendelea uka yani, yani nikafanya PhD sasa ya African World History. Mm. Sasa nikafanya utafiti wa kutosha kujua historia ya Mwafrika duniani mm. Ndio kama hapo unavyoanzia historia, inaanzia hapa, inaanzia bonde la ufa mm. Uh, kwamba watu waliishi hapa.